fahren jetzt eine Stunde Mal gut, dass ihr das nicht riechen könnt. <laughs> Atomwaffen, aber keine komische Straße. Ja. Ja. Ру! <laughs> hier ist jetzt irgendwo der Friseur. Weiter.